ты там? Детектив Норман. Вы давно в городе? Три года. И вам поручили дело Морелла в первый же день? Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно, ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да, а я кое-что знаю. твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр.